слово Любомир мне сказал. Короче, параклон, да? Получается, браслеты все сделаны из э, материала, который называется паракорд. Паракорд – это парашютная стропа, американская. То есть американские парашютисты еще во времена 30-40-е годы, они уже юзали вездестропы. Вот. И ну, применение, как э, использовать эти стропы помимо прыжка с парашютом, появилась впервые у 101-й десантной бригады американской во времена Второй мировой войны. То есть они спускались с парашютом, потом эти стропы слезали, сматывали в рулон и кидали себе куда-нибудь в сумку для последующего применения. Почему они это делали? А паракорд, вот, веревка, она очень прочная, нейлоновая, внутри сердечник состоит из 7 капроновых нитей. На разрыв удерживает 250 килограмм. То есть, и, соответственно, такой веревки ну, получается очень-очень большой спектр применения именно в условиях, ну, так сказать, выживания. То есть такими нитками вот эти, а, ловили рыбу, а, зашивали раны, а, потом такими можно заниматься там, буксировочными работами, поменять себе шнурки подвязать что-то там к э, рюкзаку, какое-то еще снаряжение. То есть, э, если ты живешь там в лесу, те же продукты, да, там улов, надо прятать от э, хищников, можно там подвесить. Высушить белье. То есть, ну, очень большой спектр применения, и поэтому пароход стал называться ну, такой веревкой выживающей. Во времена уже войны во Вьетнаме он бы обрел свое второе рождение именно в изделиях, То есть э, солдаты американские стали плести браслеты. Стали плести браслеты плетение кобры, это самое такое, оно распространенное, вот как вот это, да, только здесь декорировано, без декора. Плели такие браслеты, и есть э, система крепления, называется петля узел, то есть плелись вот такие вот узлы, называется кельская кнопка или бриллиантовый узел, с одной стороны а с другой стороны делалась петля. И, соответственно, этот узел ходил в петлю, и тем самым как бы, ну, самодостаточный браслет. То есть он у тебя всегда на руке, всегда с собой, в нем 2,5 километра по аккорду. Если что-то случается, ты можешь быстро браслет расплести, и опять же вытащить все эти ниточки. Использовать его по применению. Да, использовать его по применению. Потом а, пошли дальше, то есть помимо вот, э, это было не только как украшение, да. своего рода Потом э, стали использовать в качестве застежки пуговицы. Вот как раз вот эти браслеты, это, в принципе, такой old school. Получается легче снимать. Так, ну, и они сделали пуговицы, почему? Потому что погибали товарищи, в память о погибшем соратнике с его титуле срезалась пуговица и вставлялась себе браслет вместе э, И, соответственно, у тебя, опять же, веревочка для выживания как бы, и, и пуговица с кителем. Да. Вот это, в принципе, такая предыстория по пароходу. Вот. А, были э, ну, несколько видов да, военной промышленности, это там всегда ковер, хаки, там, э, черный цвет, ну, большому счету для парашютов больше их не надо. Но так как э, после войны в Вьетнаме они приобрели уже ну, достаточно популярность, стали плести браслеты уже и после войны, то заводы по производству пароходов стали ну, заниматься выпуском коммерческой парохода. То есть это уже большая палитра цветов, появилось несколько крупных э, производителей, которые соответствовали, опять же, требованиям э, там, муниципальных, ну, то есть э, они проверяются, опять же, на, на прочность, на структуру, как бы все эти дела. И э, каждый производитель паракорда еще делает свою внутреннюю нить, какую-то оригинальную. Например, вот это гвардиан пароход киевский. У них жовто-блакитная одна нить. То есть, э, ну, как бы, их можно отличить, э, то, что вот они делают вот так. Э, многие делают просто по цвету плетки внутреннюю нить. Ну, в зависимости, некоторые не делают вообще никакого, но у всех э, есть какая-то своя фишка у производителя пароход. Каждый пароход э, ну, производитель отличается там немножечко там, жесткостью, мягкостью, немножко там больше толщины, меньше, ну, как бы, чуть меньше, чуть толще, круглее, овальнее, ну, опять же, зависит от того, кто ну, это делает. забыла это там. Ну, больше американского, но украинского тоже чуть-чуть. То есть там они еще не дошли до того уровня, что можно везде использовать. Просто в каждом виде браслета, как в каждой модели, ну, ты чувствуешь, как ты надо использовать. То есть не всегда с мягкими хорошо. Вот, вот, вот, вот, например, хотел Ветвитров, у них очень жесткий классный прокор, у него самый У них черный прокор, это дает мне ценность. То есть он действительно все время такой да, э, в темном сосуде. Только у них такая фишка, то есть другого черного прокорда такого качества нет. Как американцы, Ну все, америкосы, а, кроме ну, вот... шестого Нет, есть просто вот э, линейка велосипед, который изготавливают только на вооружение. Вот, а есть линейка коммерческого прокорда. Но тот, тот у них э, э, как бы одинакового качества. Просто коммерческим пользуются рукодельники, там, э, в текстильной промышленности их же тоже вставляют, их вещи, рюкзаки, ну, ну много там используется. Вот это история парохода, да? Как... В общем, то интересный факт, что мы видим, что каждый учитель вас проведет лет отдельного куска. По-разному, смотря какое какое ну, В принципе, ну, в среднем я беру 3 метра по это будет работа, иногда срезаю какой-то остаток. Есть браслеты, ну я их не делаю просто сейчас, я делал больше, например, э, фронтовые, потом вот идет быстрое воспитание, браслет, там э, само плетение сделано так, что ты можешь дернуть один раз, и у тебя уже все все все веревка вытаскивается. То есть он делает специальный брови, он называется быстрое воспитание. Туда можно вплести 4,5-6 метров. То есть в зависимости от э, руки. Ну, или толщины получается, а наверное, тоже. Не, он широкий, как бы, ну, больше от запястья. То есть, ну, 4,5-5 вообще легко, как бы 6 надо постараться, ну, либо он будет на руке болтаться. Вот, но сделал он так, что да, ты берешь за, застежку, дергаешь, и все, рука встряхнула, и тебя целая веревка. Ну, они как бы как э, немножко другой вид деятельности. То есть опять же, если уже рассказывать дальше, да, я занимаюсь больше, наверное, такими как более модными, наверное, сексуальными стилями, но а есть направление именно по выживанию. То есть помимо Э, того, что он сам несет в себе функциональность. В них внутрь вплетают леску, какие-то наборы с крючками, рыболовами, потом там а, есть специальные застежки, они в виде огнива на кресалах, из которых он ножиком почерпал, он исправляет. Вот, потом туда вплетают э, веревку, как, шпагат, которая есть, которая э, на бумагу ну, распускается. Ну, Посылки раньше упаковывали, все. А. Вот, я специально туда улетают в университет для того, чтобы и ты застежку делают ровно вот, для того, чтобы ну, если тебе надо там только разжечь костер, ты там говорил, ты раз вперед, сухая ниточка, как бы ты подчеркивал, вот эти все сгорели, сгорели, все такое. Ну, раскалка, да? Ну, это вообще отдельное направление, не переживание. Плюс вот у украинцев, вот этих гвардин, они пошли Дальше мы сделали вот эту вот э, веревку, которая пришла, она у них прямо внутри здесь. То есть у них есть э, survival линия, линия выживания. Как бы. Они специально делают винты, и внутрь еще вставляют леску сразу, чтобы, ну, ты распускаешь, у тебя и нитки, и лески, короче, и вот веревка. Но э, мне плести с ними, неудобно именно вот такие модели, потому что когда этот народный материал засовывает, он начинает через э, оплетку набивать такими волосками. Получается, на черном браслете у тебя такое семя, очень разные стороны. Ну, оно удобно там, для рыбака, но ну, не все равно можно учить. Дальше, как э, я этим увлекся, наверное. Я просто на друг ушел на фронт. И мне захотелось на какой-то подарок сделать. Я что-то ну, стал, ну, как бы что-то купить неинтересно, хочется своими руками я увлекаюсь э, славянской традицией, брашкова, зеложады. Э, и ну, в славянской культуре, в традиции всегда была тема наусов. То есть можно было завязывать узелки, заговаривать их. И я совместил просто изделие из паракорда со славянской традицией. То есть я увидел, что есть такая культура как раз у военных, э, что можно вместо браслет, которые могут быть очень все мог э, заговорить каждый узел, чтобы ему помогало как бы вложить в свою душу. Вот первый раз это сделал ему. Потом стал делать ну, как бы еще какие-то, стал смотреть поставщиков паракорда в Украине, нам находить там, через OLX, короче, через всякие контакты. Там, ну, обжигался, то есть куча китайского паракорда очень такого богатого качества. Ну и постепенно, постепенно пришел, э, как бы, нашел качественный паракорд, делал друзья. И стал рекламу в Инстаграм. Вместо так спрашивал, сколько стоит. Ну, я как бы не собирался продавать там кому-то. Ну, может, кстати, хобби. Вот, да, и потом, ну, сколько стоит, там, ну, ну, например, там, ну, там рапорт стоит, где ну, работа пусть там будет 20 гривен, где-то, короче, и начал их э, потихоньку продавать. Но тогда это были, э, есть специальные фастексы, опять же, за счет пластиковые, они специально делаются уже для браслетов, это целая индустрия, как бы я покупал эти фастексы и делал простенькие браслеты, просто комбинировал цвета, как вот подбирал там, но разные плетения изучал, в YouTube сделал И все это было на таких застежечках. А потом, ну, как бы понял, что это неинтересно, это делают много Вот. И стал увлекаться, ну, заинтересовался просто вообще движением пароходом американским. Да, крутые техасские мужики, вот, они именно помешаны на, в первую очередь, на застежке. То есть застежка на слоте это самая прям а, ну, самая фишка. То есть э, там плести могут как бы все, а вот придумать застежку, сделать там уникальную, да, чтобы она была тяжелая, массивная, там, какого там интересного металл Это уже была для меня фишка. Да, и я просто стал смотреть назад. А думаю, блин, ну, ну что это, прости, что делать, ну дальше никуда И у меня друг в Киеве он э, фанат э, комиксов, мультфильмов, и он ну, художник и лекции занимается. То есть он все время какие-то скульптурки маленькие лекции с э, мультяшными героями, там, друзьям в подарок, ну, такое. Вот, я ему написал, говорю, есть как вот такая фишка. Покидала, например, вот, э, америкосовские. Можно сделать как бы коллаборацию, там, вести браслет и вот такие вот штуки делать. Вот он это тоже все немножко поизучал, говорит, что бы ты как бы хотел. Первые мои был вот этот вот э, варяг, то есть я ему говорю, сделай мне варяга. А с чего Делай паспорт мирный ну, Нет, это материал. Это тоже бронза с э, серебром натурально. Бронза и серебрение, да? Чудесно, рассказать. Они, <laughs> ну короче, он слепил этого варяга. Мы нашли такого литеда в Киеве, который там... Похоже на меня. У него нет, у него ча частные типа литейные мастерская, какой-то там алкоголь. Ну, он, он сделал нам первую восковку, он был еще не такой ну, как бы, четкий рельеф, не было такой детализации, но ну, более-менее нормальный. Вот, мы выбрали металл мельхиор, ну, чтобы он был светлый вот, и недорогой. И вот этот дед нам налепил мельхиор, эту штуку. И я стал наблюдателей интернета, и они, ну, они реально пошли, они всем понравились, типа, нифига себе, какой там вариант. И я говорю, блин, давай теперь ослепим казака. И вот э, второй был вообще, вот он, Но ну, это не казак, это вообще был э, наше видение Святослава Хорогова. То есть мы сделали его, тоже так же объявили его а Потом этот где-то у нас потерялся. Я стал искать ну, более нормальных уже ювелиров и перескочил к ним уже со своими моделями детали делать бронь, покрывать серебром. Ну и в принципе, как бы, ну, часто эти работы я ему говорю, что бы я хотел видеть. Он где-то мне показывает процентов, и сейчас у меня 4 Я утверждаю, он присылает мне саму модель, и я потом направляю ее в другие работу, посылают уже на партию. Я работаю с этой партией. Иногда они присылают уже немножечко неправильно открытую партию, я отправляю опять же первоисточнику, у него в мастерской ну, инструменты позволяют доработать, только вести детали до конца. Как бы, не бывает такое, то, что каждая вот такая вот бусинка иногда еще дорабатывается после отлива вручную. Но они все, все немножко разные при отрывке тоже они ее отливают, и потом немножко там шлифуют, что-то смотрят, покрывают серебром, покрытие разное, шлифовка разная, и в принципе от партии к партии они все равно ну, немного разные. Кто? Они уникальные. Они все уникальные, ну, получились, такой стопроцентный. Дальше что? Да, стал выкладывать это все в Инстаграм. Инстаграм стал, ну, как ты занимаешь XML, то стал Инстаграм больше продвигать на, на Запад. И, ну, искать там все потом открылся на эти площадки, это явно там поиска. И постепенно с Инстаграм ну, перенаправлял, как бы, заинтересованных на площадке. Потихонечку стал продавать там. Потому что продавать это здесь, но ну, это по себестоимости достаточно дороговато, понимаю, как я тренировка там, какой-то ну, там пущенный буду платить. На такой площадке продаете? Гильз. Как? Гильз. И, ну, как бы люди считают, что если стоит 500 гривен, то эта пустина должна быть серебряной. Но это не ну, делается. так или стоит серьезная Ручная работа. Да, и она, застежка, она как раз одна из э, аксессуаров, mm -hmm. это вот пароход культуры. Mm -hmm. Это шаклы из нержавейки, которые можно использовать как раз вот как буксировка какая-нибудь то есть через нее можно перекидывать. эти mm -hmm. ну, хор хорошая, вот уже в сфере выживания, наверное. Но я когда их увидел, понял, то, что вот такие застежки ну, намного лучше, чем какие-то пластиковые, и бы мне с ними было интересно работать. Mm -hmm. Более если, практично. Да, если их просто пачками да, заказывать. Потом наверное, по моим моделям могу рассказать. Но ну, это все... Ну, отсюда смысл какого-то Да, ну для меня как бы там... А, э, это, это все какие-то э, сильные люди с сильным характером, которые любят свою землю, свою природу, культуру, там, варяги, Святослав Хоровый, да, последний там языческий князь, который Э, защищал. парниша молодой. Этот парниша это уже бородатая культура. что для меня, ну как э, череп является. Э, Не дрожи. Ну, как символ чистой реальности, то есть жизнь без маски, да, то есть у каждого из нас под нашей маской все равно вот, вот, вот такая вот штука, короче, а у меня она с бородой. <laughs> Ну, то есть это то, что ты носишь бороду не только когда это модно, но носишь ее всегда. всегда. решили сделать такой вот челлендж. Челлендж бородой. Это, это викинг. Ну, он, э, изначально он был полностью с головой, когда его лепили, у него татуировки на выбритых затылках. Ну и здесь волосы, которые переходят сзади в косу, такой как Рагнар. Вот. Но так как мы сделали из него пряжку, получилось то, что у него <laughs> просто здесь как чупчик вышел. Татуировки немножко видно. Видео да. получились. На казака. Да, его часто путают с казаком. Угу. Ну, видимо, славянские черты лица, они у викингов <laughs> прослеживаются. Дальше что? Ну, вот он видите, ну, индейцы, опять же, индейцы меня всегда привлекали, потому что они до сих пор в нашем современном мире, они остались жить в своем мире, они не, не сдали как бы часть своих территорий, пускай они живут там где-то, они а, поклоняются своим богам, они чтут культуру до сих пор, да, и даже ну, как в современном мире они, они все равно ходят так, как они ходили, как ходили их предки, правильно, у них есть вождь, у них есть свои законы, свои правила, ну, и, и я считаю, что как бы индеец это такой символ свободы. Поэтому мы решили его сделать. Потом мы еще сделали следом щит. Как бы, ну, щит это только недавно появился. Что еще, еще один индейец а. Это варяжский щит. Ну, это вообще щитами, это уже вот следующая история. Они пошли у меня совсем недавно. Это я решил как раз возродить вот, э, вот эти пуговицы с кителями. Да, просто ну, как же сделать публику, чтобы просто получилось интересно. Мы стали делать щитов. То есть варяжский щит, да, а, это тоже варяжский. ты защищаешь, это спартанский. А если эксклюзивные возможно ну, попадались пуговицы? Ну, все-таки типа, исторические. Ну, я просто не занимаюсь именно этим, но, ну, скорее всего, они ездят. Ну, Может, планете? <laughs> Вот мы сделали, получается, спартанский, варяжский. Там щит этот с индейцем, еще есть щит с, волком, там вот так вот по боку идет. Я не делал просто сейчас могу сюда, но они тоже есть. Там такой волк красивый, по боку Якорь – это уже николаевская тема, то есть э, так как я люблю все это. Пароходом живем в я сделал якорь со своей же Да, я обратил внимание, что там есть. То есть это... Надпись. Это как бы колыбель рождения моего, моего увлечения, да, такая же. И плюс, ну, как я бросил здесь якорь, потому что я не из Николаева. То есть Николаев Поднимите руку. Ну да, разве что. Дальше, ну, Панишев, я про него уже говорил, как бы, да, он изначально из комиксов, вот, а вжился как раз именно в военную культуру, сейчас э, Панишев, каратель он, ну, наверное, сейчас... Ну, Фильм даже так. Темно – это темляки. Темляк – это христианский бот. Только, ну, это брелок, ну, для вас он будет брелок, короче. <laughs> Темляк. Темляк – это веревочка, которая помогает, э, дополнительная страховка для инструмента. Будь то там топор, нож, фонарик, э, прочие дела. То есть есть целый движ по темлякам, среди, опять же, всяких квартальных э, мужиков. То есть э, выполняет множество функций. То есть ты, например, можешь одевать вот на клипсу ножа. Угу. Вот тоже маленький, как бы темлячок, да? Надевают на клипсу ножа, он уже вставляет угу. Э, в карман, и ты затемнять его можешь очень быстро. Угу. Плюс, ну здесь не все просто не очень удобно, можно дополнительно держать эти земля для того, чтобы нож не выпадал. Если он тебе выпадает там во время какой-то там драки он у тебя все равно остался, да. Ну, чтобы его не выровнять. Плюс, ну, их как бы делают и на топоры, и на всякие штуки. И для того, чтобы украсить себе вот этот страховочный шнур, появилось понятие темлячной бусины. И, в принципе, вот этот, вот этот индеец, вот этот вот, э, он же целиковый банишер, а. и вот этот вот череп, это темлячные бусины. Это э, такая многофункциональная же штука. Ну. А за что же он получается тогда цепляет? А, за вот здесь вот, да, цепляется? Да. Вот и получается, ну, а, а, их можно даже, ну, их покупают часто отдельно, потому что некоторые не любят плетеные темники, они просто ну, что-то одевают на него темлящую блочку, любой узел завязывают, там, подожгли его, оплавили, как бы им так достаточно. Ну, делают э, разные длины, по-разному. Есть дырки для пальцев специально делают в темниках. Просто там пробжигают ложные, там толстые, маленькие, там ну, всякие разные. И, соответственно, вот эти делались как раз для культуры такой темлячной. Это как раз может быть отлично под подарок. Да, это как раз вот темняки. Да вообще я даже вот эти браслеты. нет нету классных э, брелков. Плюс есть еще ну, из паракорда делают ладьяр, то есть это уже там более длинный шнурок для подвески там бейджа, например, какого-то, да, там э, фотоаппараты можно на ладьяр mm носить, то есть два, рюкзак, два да. карабина, да, на рюкзак. Mm -hmm. сейчас не тут. Ну, я тоже ношу на ладьяр, цепляю ключи в карман рюкзака, подушки. Mm -hmm. Чтобы ну, не потерялись ключи, то есть если они выпадут, даже я услышу звон, они будут на нем болтаться. Но а Потом есть э, спортивный опять же, функции тех же тактильников, но только уже кистевые ремни. То есть это как бы браслет с продолжением. Но если вот кистевой ремень для фотоаппарата, то есть э, у тебя получается браслет, веревочка, которая зацеплена за пару утверждает, что пару он тебе в руке остался. У ну, меня вот телефоны цепляются такие, что привязаны специально следили за украдением. Если, если где-то там на актовском канале ты фотографируешь на телефон, чтобы его выронил, он у тебя в руке остался. А, ты специально здесь что-то, цепляешься. Ну, либо эту же штуку перестегиваешь себе куда-нибудь сюда, ну, или вот сюда. Сюда. И телефон кидаешь, нет, лучше к штану, телефон кидаешь в карман, и даже лазишь там где-то, он выпадает и болтается. Да, да, Чтобы не потерять просто перестегиваешь как-нибудь. Mm. В принципе, ну, скорее всего, да? Ну да. ну, в Украине тяжело еще продавать то, что очень много хотят. Как бы, ну, не то, что очень много хотят, и, и, очень-очень много вопросов, они занимают, занимают очень-очень много времени, короче, потом могут быть чем-то недовольны, в итоге еще ничего не купить. И поэтому как бы, на Западах он пошли, что он ценится работа руками. Но ну, вот эта площадка, это что вы говорили, это западная площадка или это выход на Америку? Как они ну, это, все есть, это да? европейская площадка, но меня покупают в основном продажи Америки. Угу. Потому что это ближе к их культуре, да, наверное, какие-то Может, у них просто дороже работа такая стоит. Мне ну, кажется, но, они больше ценят. Но ну, люди, вот, э, э, на которых я смотрел изначально, на американцев, которые делают эти браслеты, там, э, вот я продаю эти браслеты там, в ту же Америку по 50 долларов за браслет. А в Америке такие браслеты, как делаю я, стоят по 200 долларов за браслет. Соответственно, у меня в 4 раза дешевле. А для того, чтобы продать мне в Украине, мне надо эту цену добавить еще разом два в три. Получается, что здесь я ну, чуть ли там не себестоимость отбиваю. Мне это неинтересно. А могли бы подсказать немножко технологию, ну не по паракордам, а вообще вот продажи за границу, там есть все-таки тонкости с, там, банковскими карточками, да, куда деньги перечислять и, и чем отправлять? А там только PayPal. Только PayPal. Ну, то есть работает как бы без проблем. Ну, а PayPal... А отправка чем? Почта. Ну, так. Да. Они лучше всего. У меня вот сейчас последнее время в США часто там до 10 дней доходит. А сколько вот маленькая посылочка? Стоит денег? Да, отправить. Потому что вы ж, э, Сберпочта надо здесь оплатить при отправке. Да. Ну, что, от 100 до 150 гривен. Если ну, она да. будет весить, то 250 грамм. Угу. Если будет весить больше, то будет 250 гривен и выше. Если это будет больше, чем полкило, то там уже 700 гривен. Да, больше. да, я просто... Кило, килограмм уже, я просто делал станки для плетения. Угу. Здесь они нафиг не думают, я говорю, какой-то кусок деревяшки за, за 200 гривен, да? А там они покупали за, за 30 долларов, как бы, но доставка была еще дороже. И угу. тоже покупали, как бы, специально какие-то коробки под них чтобы вот отправить деревяшку в Америку. Да, я просто видела.